de Tecnología y creación maker bueno, recibir, pues como siempre, un animoso saludo de, de Cafi Aula Nova. Eh, comenzamos perdón, conectando con aquí o, o meu lado es eh, saludando a nuestra convidada de OSE. Hola, Luz, muy buena tarde. Hola, boa tarde. Hola, Luz, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo anda a universidade? ¿Ya en presencialidade total o todavía no? Bueno, em, a medias no, no mestrado, como son pouquiños, pois sí, hai presencialidade total no grau, como son casi 70, pois aulas, eh, digamos, onde están xuntos non, non, non temos sitio onde metelos. Non? Pero bueno, contamos con que para o seguinte cuatrimestre eh, sí ten presencialidade total, o sea que moi ben. Moi ben, moi ben, pois aí pouco a pouco, pouco a pouco. Pois Luce é informática por la Universidade de A Coruña e durante a súa etapa universitaria fundou a plataforma pola, pola, pola plataforma galega pola informática. Eh, a rematar a súa carreira, eh, creou xunto dous socios unha empresa, chamase Imagen Software, donde ela agora traballa e dirixe a área de desenvolvimento de xogos educativos e produtos multimedia. Dende o 2008 é eh, profesora da Facultade de Comunicación Audiovisual da Universidade de Coruña, onde, como ben acaba de, de decirnos, imparte diferentes materias, ensinanzas, graos, másters, de todo. E eh, se tedes oportunidade de consultar a páxina de Luz en Wikipedia, veredes aí pois, que ten cantidade de premios, cantidade de galardóns e que ten unha trayectoria profesional moi moi impactante. E eh, a semana anterior estivemos falando pois, eso, de divulgación, de proxectos STEM, Ose imos falar da importancia dos videoxodos na educación, sobre todo tentaremos encaixarlo desde ese lado maker, verdade, verdade luz. Eh, nada máis, eh, deixo che que colla somando da sesión eh, adiante. Vale, pois nada, graciñas. Eh, Graciñas, Conchi, bueno, e graciñas a, a todas e a todos por vir a, a compartir esta, esta tarde comigo. Eh, que, do que falaremos hoxe, a ver, sí, eh, de videojuegos, de, cómo como utilizar os, os en nas aulas. Entón, bueno, comezarei una pequena introducción de desmontar estereotipos sobre os videojuegos, porque creo que hay algunos hai algúns na sociedade Eh, despois falaremos de, de boas prácticas no? E, e de, bo, de bo uso dos videoxogos. Eh, comentarei de forma rápida o que o código PEGI, supoño que está todos o, o coñecedes, pero por se si acaso. Eh, e despois darei pues, bueno, algunhas recomendacións de títulos interesantes para, para cos que se poden traballar na aula, non? títulos comerciais. E, eh, e despois xa falaremos especificamente de, mm, de aplicacións para, pensadas para a docencia, eh, por unha banda feitas por empresas, como tamén exemplos de cousas feitas por docentes, e aquí xa entraremos en ferramentas para que vos podáis crear eh, directamente os vosos videoxogos. E non vos asustedes porque non fai falta eh, saber programar. Así que, para que ferramentas para que calquera poda comezar a, a crear videoxogos. Entón, eh, decía, desmontar estereotipos, non? Moitas veces se pensa que os que os videoxogos son cousas de nenos, o sea, de, de xente de pouca idade, non? non cousas de adultos, e sobre todo cousas de rapaces, máis que de rapazas eh, como podedes ver na, na gráfica que está sacada do, do anuario da Asociación Española de Videoxogos, pois podemos ver que xoga xente de todas as idades. Non? Eh, e que ademais esas gráficas que son, o sea, esas, esas liñas non? de porcentaxe que son máis altas nos, na senda de menoridade, cada vez se van ampliando, se vísemos a tendencia, eh, as porcentaxes de xente pois, de 45 a 64, ¿no? que temos aí como última franxa, ano a ano van aumentando, pois porque os xogadores e as xogadoras vamos cumprindo anos eh, e seguimos xogando igualmente. ¿no? Entón, eh, non é só unha cousa de nenos, todos, todos xogamos, e despois tamén é importante que as mulleres somos máis dun 40%. ¿no? É dicir, non é só cousa de rapaces. Bueno, aí temos a, a porcentaxe, pois entre un, eso, un 40, 45, 46, depende do ano e de, de como se faga a estadística. Por lo tanto, bueno, pois eu mm, creo que é outro estereotipo que é moi importante eh, eliminar porque porque as mulleres tamén xogamos a videoxogos. Outro tema sería se xogamos aos mesmos ou non, pero bueno, eso sería tema para, para outra charla. En canto a, a frecuencia do xogo, a maioría das persoas que xogan, eh, xogan todas as semanas. Vemos, vemos aí como un, un, casi un 75% do total de xogadores pois dedican tempo a, a esta actividade todas as semanas. a Luz, eh, podes eh, maximizar un pouco a, a presentación, porque sae moi pequeniña. Ah, sí, eh, que, que pensei que eso estaba desvendo Aí, agora, agora moito mellor, graciñas. Sí? Nada, nada. Xa. Espera, senón vou facer unha cousa que... No, así está, así está ben, eh? O que sí. pasa que antes a tiñas como minimizada, sabes? Era así un, un cadrado pequeniño, pero agora sí que se veía ben. Sí, non? Sí, así vale. está moi ben, perfecto, grazas. Vale. Pois, títulos máis eh, máis vendidos. Bueno, eh, Estos son os do, os do ano pasado eh, e tamén vemos aquí que hai mm, títulos de diferentes tipoloxías. ¿no? Desde, bueno, FIFA que é os superventas, eh, desde fútbol a, a xogos máis, eh, bueno, está o Minecraft ¿no? para, para Switch, eh, máis de exploración, os, os de Super Mario, eh, xogos más para eh, adultos y de, bueno, mm, de aventura, exploración, eh, y quizás algo también de mm, eh, supervivencia, como de las tofás, bueno, pero que entre os máis vendidos hai, hai tamén bastante variedade, porque no mundo dos videoxogos hai moitísima variedade, non? E estos son os máis vendidos, o que se coñecen como videoxogos A, porque son os que, os que teñen un, un gran orzamento, non é como o poderíamos comparar as eh, películas de superhéroes, non? eh, pero igual que no cine hai moito máis que películas de superhéroes, pois en videoxogos hai moito máis que xogos triple A. Eh, de feito, ponerei vos exemplos de, de algúns destes. Entón, bueno, aquí vemos o lado de cada, de cada título que ten aí un, un, unha indicación PEGI, non? Eh, con, con un número. Bueno, pois o PEGI é un, un código identificativo dos videoxogos que nos permiten eh, sen, sen coñecelo, ten, algún, ten algunhas referencias dos seus contidos. Por unha banda está o tema das, do número, que fai unha correspondencia á idade recomendada para, para esos videoxogos, e despois tamén eh, teñen unhas imaxes de descriptores. De En, en este caso, uh, bueno, pues as idades, digamos que os de 3, 7 serían prácticamente para todos os públicos, ¿no? Eh, tamén teñen aí esas cores que, que as podemos asociar a un semáforo, ata os que eh, están asociados para maiores de, de 18 anos. Esto, este, esta recomendación faise en, faise en relación aos contidos e se asocian unha serie de, de descriptores como estes. Non? Pois se, se dentro do xogo hai apostas ou xogos de azar ou violencia, eh, linguas e soez, referencias sexuais, drogas, medo, discriminación e despois tamén está a parte de en línea. Non? Se, se, se hai unha opción de xogo por internet para que sexamos conscientes diso ou se existen compras dentro do xogo. Entón, isto é importante coñecelo e usalo eh, para que os nenos e as nenas xoguen a xogos adecuados para a súa idade. Porque, dende o meu punto de vista, non hai videoxogos bons ou malos, senón que hai videoxogos que se corresponden ou están adaptados para xogar a unha determinada idade ou non. non? E, e, e moitas veces de aí venden os problemas, cando os rapaces e rapaces están xogando a xogos que non son axeitados para a súa idade. En relación a isto, Bueno, está o control parental que é unha forma de limitar o acceso tanto a internet como ás consolas para eh, controlar tanto o acceso como o tempo de xogo, vixiar as comunicacións que se poden facer con outras persoas durante o xogo, desactivar as compras, etc. Eh, Isto está sobre todo pensado para, para consolas en, en casa, ¿no? pero que tamén pode ser aplicado en, en computadores, pois seguramente nos institutos teredes algún tipo de limitación para que non se poda ir a determinados sitios, ¿no? por exemplo. Pois sería algo, algo similar. Eh, eu dicía de respectar as, as idades porque moitas veces nos encontramos con que eh, Os rapaces e rapazas xogan a xogos que non son aceitados para a súa idade. E isto, por exemplo, pasa moito co Fortnite, do que supoño que, que escoitaría de xa falar bastante. Ben, entón, eh, Fortnite é un xogo non recomendado? Non, Fortnite é un xogo recomendado para unha certa idade, non? Eh, entón, bueno, pois por iso facía referencia ao código PEGI, en a súa páxina en peggy.info podemos poñer o título de calquera xogo e xa nos sae a súa, a súa ficha. En, en relación a isto, ao tema de xogar a xogos non recomendados, fixose hai anos unha enquisa entre rapaces e rapazas eh, onde se les preguntaba se os seus pais e nais se soubesen a, que xogos estaban xogando, se des deixarían ou non des deixarían xogar. E case a metade dos rapaces dixeron eh, que non des deixarían, non? Eh, e as rapazas mm, en maior porcentaxe dixeron que sí que lles deixarían eh, xogar con todos. Pero bueno, entón, quer dizer que moitas veces eles son conscientes de que están xogando a cousas que non, que non están aceitadas á súa idade. Entón, boas prácticas para, para o uso responsable dos videoxogos. Bueno, esto está pensado para familias, pero pienso que se puede adaptar igualmente para, para docencia. ¿no? Eh, o primero que hay que hacer es bueno, pues, entender un poco el mundo dos videojuegos, ¿no? saber eh, por, qué, por qué les atrae o por qué les gusta determinado videojuego. Eh, poner las reglas ¿no? de cuándo se yoga, a qué se yoga, E, evidentemente, sobre todo se si, si se fai un uso eh, online, eh, se utilizan xogos multixogador online, bueno, pois saber con quen están xogando, ¿no? igual que queremos saber con quen están xogando cando xogan no parque ou, noutro sitio. Eh, evidentemente, os xogos estimulan a nosa imaginación e a nosa creatividade, pero tamén, sobre todo os máis pequenos, temos que axudalos a que non confundan realidade e ficción, non? E que o que pasa no videoxogo moitas veces non se pode levar á vida real. E para isto, eh, e como referencia de, de boas prácticas e de axuda, quería traervos esta páxina que me gusta moito de Good Gamer, que é unha iniciativa da Asociación Española de, de Videoxogos, onde podemos encontrar moita información sobre uso responsable de videoxogos. E de feito agora teñen tamén unhas, unhas pequenas pílulas en vídeo eh, de Gina Tost, que é unha comunicadora de, e divulgadora de videoxogos, eh, tamén onde nos fala de, de xogos educativos, de xogos para a saúde, de un montón de cousas moi interesantes. E, bueno, eu recomendo a moitísimo porque é unha, unha páxina de, de referencia moi interesante. Eh, claro, os, os, os videoxogos teñen, mm, bueno, teñen bastantes beneficios e, e aquí traemos, bueno, pues uns cantos así de forma xenérica. Evidentemente vai depender do videoxogo en concreto, non? Pero podemos facer así eh, uns, ou podemos extraer uns beneficios genéricos como eh, socializar e sentirse parte dun grupo se estamos xogando online ou se estamos, ainda que non se xa online, se estamos xogando con amigos e amigas, eh, reducción do estrés e ansiedade. Eh, e aquí me quero parar, porque moitas veces os paisanais din que, que non les pasa isto, senón que os rapaces despois de xogar están máis estresados, pois entón o mellor é que non están xogando un xogo aceitado, non? porque non deberíamos estar máis estresados despois de xogar. Eh, evidentemente nos axuda na coordinación man-ollo, non? e, e se tanto que se xa con un teclado como con un mando, poden ser unha primeira toma de contacto coa informática, e evidentemente, e, isto, calquera, calquera videoxogo, nos axuda na, na resolución de problemas e na elección dunha estrategia. No? En, a, a premisa básica de calquera videoxogo é temos un problema que hai que solucionar. Eh, na toma de decisións e isto bueno, tamén pode axudar a sentirnos novos, a ler mellor, se son, por exemplo, aventuras gráficas, ao traballo en equipos, estamos xogando a xogos colaborativos, tamén se usan na recuperación de movimentos, non? Os, os, os xogos pois, como era antes a Wii ou eh, bueno, todos os dispositivos que se poden adaptar nas consolas para mm, movernos e, e eh, xogar ao mesmo tempo, estimular a creatividade, etc. E despois Si xa nos vamos a xogos educativos, bueno, pois cada un eh, terá uns beneficios específicos. Pero podemos dicir que, en xeral, poden ser, poden ser estes. E, e claro, aquí traía eh, un, un vídeo de Super Mario porque eh, o bo dos videoxogos é que nos ensinan eh, pouco a pouco, non? Eh, vamos a ver nada máis que o inicio, en la que supongo que sea que se coñeceredes. Bueno, aquí o que estamos vendo, o sea, que, o que acabamos de ver é un gameplay de alguén que se o fai ben a primeira, pero isto non é o habitual, non? O habitual é que, que cando comecemos, comezamos un xogo, probemos e a primeira vez, bueno, pues, o normal é que a primeira vez que te tropezas coa seta, que, que aparecerá por aí, que te choques contra ela e que perdas. Entón, vale, pois xa aprendimos algo, aprendimos que unha seta nos mata, Entón, volvemos a empezar e a seguinte vez vamos a ter cuidado coas setas. E se nos coincide que saltamos en riba vale, pois xa aprendimos outra cousa, así podemos desactivar as setas e a partir de aí pois saberemos que cada vez que vexamos unha seta temos que saltar en riba. Igual que se saltamos nesas caixiñas e aparecen moedas, vale, pois estupendo. A partir de agora, cada vez que vexa unha caixa, sei que podo saltar e van a aparecer moedas. E, como vichedes no vídeo, estas, todos estos elementos de interacción van aparecendo pouco a pouco. Non aparecen todos xuntos. Senón que normalmente nos vídeos as primeiras pantallas nos sirven como de tutorial. Entón, nos van mostrando cada unha das mecánicas que vamos a utilizar de unha en unha para que vayamos tendo unha aprendizaxe ¿no? eh, bueno, pois, pues, mm, secuencial e, e cada vez o xogo se irá complicando, pero como xa temos adquiridas eh, pues casi, diría casi esas competencias ¿no? de no xogo, eh, bueno, pues podemos ir facendo cousas cada vez máis complicadas. Entón, isto está moi ben porque nos vai ensinando paso a paso, ¿no? E ainda así, eh, o que facemos a maioría eh, todo o tempo nos xogos é morrer e volver a empezar pero iso non nos, desanima, non nos desanima, non? Entón, eh, os xogos teñen ese poder de que volves a empezar outra vez e veña, vol volvo a empezar outra vez a ver se agora o fago mellor e aínda así non te desanima e intentas eh, pois, dar o mellor non? na seguinte partida. Entón, podemos aproveitar esa capacidade eh, que teñen os videoxogos de manternos aí constantemente eh, implicados nesa tarefa e eh, utilizar isto para eh, educar ou formar en, en calquera outro ámbito. ¿no? E, e aquí, bueno, eh, quería facer unha referencia aos tipos de xogos relacionados coa idade. Porque, eh, bueno, os mm, menores de tres casi, o sea, non, non, non deberían xogar, tampouco deberían de ter moita relación con pantallas, non? E, eh, e eh, o que lles interesa pode ser ver vídeos de xogos. E eh, despois de, de 3 a 7 anos, eh, o, que, o que lles interesa son máis xogos con, con personaxes eh, que poden ser animais, eh, eh, Eh, personaxes, digamos, o que cookies, non? Hai, de feito, hai, hai bastantes tipos de videoxogos que xa usan esa, esa estética e, e facer recoñecemento, eh, mm, pequenos puzzles, bueno, o, o mesmo que podemos facer en, en, en xogos físicos. E de 7 a 12 xa podemos introducir o que son os, os xogos de construcción e empezar cos, cos xogos de lógica eh, e de 12 a 14 poder, poderíamos introducir os, eh, os xogos de aventura e os xogos de exploración. No? E a partir dos 14, bueno, pois pues aí xa les gustan máis o que se chaman os, os RPGs, os, os xogos de rol, eh, etc. ¿no? Os xogos, bueno, pois pues xa eh, máis, máis complexos e con unhas regras máis elaboradas. E eh, existen unha categoría de videoxogos que son o que se chaman os serious games, ainda que a mí non me gusta moito esa, esa clasificación, porque se si decimos xogos serios eh, parece que non son divertidos, non? Ainda que, bueno, non todos os xogos, os xogos teñen por que ser divertidos, o, o que si teñen que facer é eh, eh, entreter. Eh, entón, gustame máis eh, non só a min, a, a, a, a moita da xente que nos dedicamos a isto, a denominación de xogos aplicados, que serían xogos que, ademais de entreter, teñen outro fin a maiores. E este fin pode ser educativo ou de outro tipo. Entón, que tipos de xogos aplicados existen? Bueno, pois existen os advergames, que son xogos aplicados a publicidade, vale, isto é simplemente o nomeo para que o coñezades, pero evidentemente en isto non nos vamos a parar. Aquí temos un exemplo de un, de un xogo feito por, por Netflix eh, para perdón, para eh, publicitar as súas series. Ou xogos para a saúde. E dentro dos xogos para a saúde temos, eh, digamos que, dous grandes grupos. Por un lado están os videoxogos pensados para facer eh, rehabilitación e, re, e recuperación. ¿no? E, por outro lado, eh, os xogos para eh, outro tipo de... Eh, outro tipo de tratamentos, diríamos, non? E, e aquí temos unhas imaxes de un, de un xogo no que nos eh, colaboramos desde Imaxin, que se chama Second Change, que, que está feito eh, está feito a partir dunha idea de, de un psiquiatra de Ourense eh, para eh, teoría da memoria, eh, para xente con eh, problemas, mm, digamos que de... Ahora non me sei a palabra, pero de recoñecer as, eh, as emocións nas, nas caras Y bueno, pues para este tipo de, de, de rehabilitación, y para el tratamento da, de empatía, etc. ¿no? Entón, é unha aventura para específicamente para, para o tratamento de, de esos casos. Entón, como este existen para distintos tipos, un montón de xogos que, que se poden aplicar a, a temas de saúde tamén están os, os news games, que serían como os máis novos dentro dos, dos xogos aplicados, que son xogos relacionados con temas informativos. Entón, mmm, se utilizan moito en, bueno, pues en, en prensa, en medios de en medios de comunicación, onde para contarnos algo, unha información, non son unha noticia, senón meternos nunha, nunha información, nun, eh, pois nun conflicto como este xogo ou, ou en calquera outra cousa, o fan a través de un, de un interactivo. Eh, e para isto, a verdade é que funcionan moi ben porque eh, o bo que teñen os xogos tamén é que enseguida nos sentimos identificados coa personaxe protagonista. Non? Polo tanto, é unha forma moi rápida de, eh, de meternos nunha historia eh, e de que empaticemos con algo. Por lo tanto, pues pois, para estos para, para este tipo de cousas de, de dar información eh, é moi interesante. Esta é máis do, eh, do primeiro xogo deste tipo que, que se fixo, que, que se chama 11 de setembro. Podedes buscalo eh, na rede, un xogo moi sinxelo, que do que se trata é eh, bueno, de mostrarnos que mm, non se pode conseguir a paz empregando a violencia e, e non vos digo máis para non facer spoiler e que, e que aprove se, se vos interesa. Ai. Eh, este outro tamén é un dos meus favoritos, que se chama Montelab, está elaborado polo Lab de Radio Televisión Española, eh, e trata sobre Mm, sobre a burbulla inmobiliaria e todos os problemas que, que isto creou. Eh, combina un videoxogo con unha parte documental, eh, bueno, eh, é moi interesante e eu creo que, que, se, que se lle podría sacar moito partido nas aulas a, a, este, a este proxecto. Eh, bueno, e esta é unha, unha pequeniña cousa, este traio porque tamén é un dos meus favoritos tamén para que sabes que moitas veces non necesitamos grandes gráficos, nin, nin grandes eh, pues eso, gráficos en 3D, unha programación super avanzada para transmitir cousas cos, cos videoxogos. ¿no? Este é un pequeno... Op, sí, me está cargando a web, a ver se si o, se si podemos ver. es un pequeño yogo, ¿no? Bueno, Chama se... Ah, ahora va. Freedom Bridge eh, está... Es sobre un ponte eh, entre Corea y... Ahora no lembro... Ahí me, Y hay una barrera, una frontera. Entón, nos como nos somos ese cadrado e o que queremos é atravesar a fronteira. Non vedes que aí vai máis lento e que vai deixando unhas, unhas pingas de sangue. Eu non vexo nada. Non vexo Está parado. Oh. Sí, bueno. Sí. Ahora bebé ¿sí? No, no. ¿No? Bueno, pues no, no pasa nada. Em, volvemos a, aquí, eh, Freedom Bridge, o sea, ponte, ponte la libertad, ¿eh? en teoría, ainda que, ainda que todo contrario. Podéis encontrar una red y, lo que decía, es eh, que este, non somos este cadradiño e temos que eh, atravesar esa fronteira. E con, con nada, xa vedes, con, con uns gráficos super simples, pois a verdade é que transmite moito. ¿no? E, e entón, eh, para min é unhas maravillas de poder facer cousas eh, tan simples, pero a que, as que despois lle podemos sacar moito partido. E agora xa entramos especificamente nos videoxogos feitos para o ámbito educativo. Non sei se, se coñecíades este proxecto que forma é o videoxogo do proxecto Climántica, eh, o, o proxecto de, da Consellería de Educación e de Medio Ambiente sobre, sobre cambio climático. E aquí o que tiñemos, e, e de feito este foi un, un desenvolvemento de Machine Software, era un simulador eh, onde tiñamos que xestionar de forma sostible un territorio durante 20 anos, controlando o consumo de enerxía, o consumo de auga, a xeración de residuos e de CO2. Entón, con estas variables, tiñamos un, un semáforo de sostenibilidade, e se o semáforo pois, chegaba a vermello, perdíamos. Eh, non me lo podo mostrar porque este, este xogo estaba feito en flash, eh, bueno, como supoño que xa sabedes, Flash desapareceu o, o ano pasado, polo tanto, bueno, pues todos os, os xogos que, que funcionaban en Flash agora xa non están accesibles. ¿no? Pero estivo empregándose durante máis de, durante máis de 10 anos. Eh, esta, eh, la Torre del Conocimiento que, que é un, un título moi interesante tamén para, para traballar matemáticas, lingua, etc. E, e tamén é un, un videoxogo feito especificamente para, para o ámbito educativo. Ou este outro que se chama Influent, que é para aprender inglés. Entón, aquí o que temos son uns escenarios en, en 3D, eh, os que, bueno, podemos ir, ir traballando o, o noso vocabulario. Non? Entón, sería como, como unha aplicación complementaria ao, ao traballo da aula. E non sei se coñecedes a, a ferramenta eh, feita para, para o ámbito educativo los xogos de Assassin's Creed. En Assassin's Creed tradicionalmente hay un componente de acción que es muy importante, pero también hay un aspecto En el Discovery Tour realmente queríamos centrar la experiencia principal en el descubrimiento. Eh, vos escucháis o audio o no? Sí? Vale, pues pues yo un poquillo. Y de pronto ya no estás en la cosa, estás en Egipto, disfrutándolo y mirando al mundo como nunca lo habías hecho. Todo empezó en 2014, cuando muchos profesores nos decían, oye, ¿sabéis qué? Sería increíble si pudierais hacer un modo dedicado a nosotros que pudiéramos usar en las aulas. Desde entonces lo tenemos en la cabeza pensando, vale, a ver cómo podemos hacer el juego diferente, algo que sea interesante para los estudiantes, pero también interesante para nuestros jugadores. La idea es compartir el mundo entero sin una narrativa profunda ni controles de lucha que sean una barrera. Simplemente dejamos que disfrutes de todo el mapa pero manteniendo la interactividad del cuerpo, que es muy importante en una herramienta nuestra. Uh, Además de explorar el mundo entero, decidimos añadir más de 75 visitas temáticas. Muchos de estos tours giran en torno a la arquitectura, la población, la forma de vida, pero también tenemos puntos específicos que están claramente identificados, donde intentamos hablar de nuestro proceso de desarrollo para que la gente entienda un poco mejor el diseño de los videojuegos. Con el Discovery Tour podemos ser proactivos en cuanto a la información que damos. Hay que entender que a veces hay cierta libertad artística. Por ejemplo, subimos un poco más las pirámides para que las puedas ver desde lejos. Pero las dimensiones de las pirámides son reales y la forma en que las construimos se basa en el conocimiento que tenemos sobre ellas. Desde muy pronto supimos que sería interesante tener un este punto de vista externo acerca de lo que hacíamos. Así que tener a un científico y su equipo haciendo investigaciones externas sobre nuestro producto es genial. Mientras jugamos decidimos lo que va a suceder, pensamos y actuamos según ese pensamiento. Nos enganchamos porque el mundo es interesante y precioso, pero también porque participamos en ese mundo. Si un estudiante ya está interesado en los detalles de ese mundo y tiene alguien que por él, podemos aprovechar al máximo el aprendizaje. Eso significa que un estudiante solo en casa, con estos recorridos guiados, puede aprender un montón sin que nadie le tenga que decir, tienes que aprender esto. Han construido un mundo que ya no existe. Cuando enseñamos, intentamos ayudarles a que se sumerjan en este tipo de entornos, pero poder verlo al mismo tiempo, eso es algo completamente nuevo para los profesores. Y es realmente útil porque creo que los estudiantes recuerdan mejor lo que les enseñamos si pueden sentirlo. Bueno, é que esta última parte me encanta, non? Cando din que os estudantes recordan mellor se o poden sentir, non? E, e bueno, a min este é un exemplo que, que me gusta moito de como un videoxogo que naceu como un videoxogo comercial, non? pois eh, tamén eh, bueno, pois pues, lle fixo esa, esa traslación e esa adaptación para, para o ámbito educativo e, e, bueno, e, e que chulada poder ver as pirámides e, e todo iso así como está como está representado non e poder meterse aí dentro de, en esa propia historia. E, eh, e despois hai outro tipo de, de xogos que non, es, que non son educativos, pero que son eh, persuasivos. ¿no? Digamos que intentan que ou facernos non, non tanto cambiar de opinión, pero sí reflexionar sobre algún tema. Esto, digamos que os que comentábamos antes dos eh, news games serían tamén xogos persuasivos porque o normal é que nos queiran facer reflexionar sobre, sobre algunha temática. Por exemplo, eh, de, de Mole Industria, que é unha bueno, un organismo que se dedica a hacer videos de este estilo y escrito, bueno, o ahí abajo, Molle Industria. Eh, podéis buscarla buscar su web porque tienen cosas muy muy chulas. Eh, este juego sobre McDonald's, mm, pues también para mostrar cómo funciona multinacional por dentro, ¿no? Y entonces, cómo tienes que gestionar... eh, unha serie de cultivos e as vacas e despois, eh, bueno, pois, como, como se tratan, que se lles dá de comer, eh, ao mesmo tempo tes que ter os clientes do restaurante contentos, pero os accionistas tamén contentos, eh, non podes facer todo iso ao mesmo tempo e facendo todas as cousas ben como se deberían facer. Non? Eh, evidentemente non é un xogo a favor de McDonald's, non? Pois este tipo de xogos, así que nos, que nos fan reflexionar sobre determinados temas, son os que, os que se chaman sobre xogos persuasivos, tamén son coñecidos como xogos para o impacto social, Eh, e a verdade que son os meus, os meus favoritos. Pois aquí, a, aquí temos unhas, algunhas referencias de, bueno, un, un libro sobre facer cousas con xogos no? que trata deste tema, eh, un organismo que se chama Games for Change, pois xogos para, para o cambio, eh, e de feito están, están tendo tanta importancia que xa nos premios de, de videoxogos de, de, de Game Awards mmm, serían como os Oscars ¿no? Dos, dos videoxogos, se hai unha categoría para estos eh, xogos de impacto, ¿no? ou xogos para, para o impacto social. E, e traio-vos exemplos destos. Eh, <clears throat> por exemplo, eh, Bury Be My Love é un pequeno xogo para móvil que moi sinxelo, como se si fosen mensaxes de texto eh, de unha migrante que, que marcha eh, e eh, que se comunica coa súa parella a través do móvil. Non? E, e, e ele vai dando consellos ou, bueno, ou, ou intentando tranquilizala <clears throat> perdón, na súa viaxe. Ou, por exemplo, eh, <clears throat> This War of Mine é un xogo sobre a guerra, pero desde o punto de vista da poboación civil. Existen multitude de xogos eh, de guerra onde mm, nos ponemos na pel dun soldado. En este caso, nos ponemos na pel da xente que sufre esa guerra. Entón, eh, xogamos con tres personaxes que están nunha que se refuxan nunha casa abandonada e teñen que sobrevivir. E aí temos que tomar decisións morais. Non? Na maioría destos xogos, o interesante é que tomamos decisións morais que van a afectar a vida das personaxes eh, ou das personaxes que, que, que controlamos nós ou de outras personaxes. Eh, Este tamén é un dos, dos meus favoritos e que eu sempre recomendo porque, como dicía antes, os xogos non teñen por que ser divertidos, non teñen que entreter. Este non é un xogo divertido. De feito, mm, a min, eh, bueno, foi a única vez que me pasou que quería que o xogo acabase, porque eso quería dicir que a guerra acababa. Non? Eh, e, bueno, tamén eh, podedes encontralo tanto vídeos de gameplay como, como xogo eh, facilmente na rede. Eh, este totalmente distinto, eh, Alfa, eh, Alba, traducido como Alba una aventura mediterránea, que está pensado xa para, para os máis pequenos, a partir de sete anos, eh, para promover a conciencia ecolóxica. Entón, Alba trata de, de salvar con, con axuda dos, dos veciños unha illa do Mediterráneo da, da explotación inmobiliaria E, eh, e bueno, é un xogo moi, moi sencillo, moi divertido e, e, e moi interesante. Este é un xogo que recomendo para adolescentes, eh, mm, case unha, unha novela visual, no? máis, que, máis que un xogo, sea, é un interactivo, onde seguimos o diario de, da protagonista e vamos vendo os, os conflictos de, dun adolescente que, que volve eh, ao seu povo e, e, bueno, e a relación cos pais, e a relación cos amigos, e a, e a relación co seu propio eu que vai buscando. Entón, bueno, eh, pareceme super interesante para ese momento da adolescencia que non sabes nin quen és nin a donde queres ir. ¿no? Eh, <clears throat> outro exemplo de un, de un xogo feito por un estudio español de Radio Strings Club eh, que nos fala mm, bueno, dos, do, do futuro, dos cyborgs, eh, pero con digamos que con un fondo trascendental ¿no? sobre eh, <clears throat> se buscar o ben para a humanidade ou o, o ben individual eh, e as diferencias entre buscar unha cousa ou a outra eh, <clears throat> este creo que é o último deste, deste listado, eh, RAI, que tamén é un, un xogo de un, de un estudio español, de Tequila Works, que, que aquí este xogo fala da perda. E, e de, bueno, é que se vos conto máis, estou facendo un tremendo spoiler e vos estropeo o xogo, entón, eh, se vos fiades de min, eh, probadeo, está, está moi interesante e fala, fala eso, fala da perda dos seres queridos. Eh, e como podemos levar todo isto eh, á aula? Bueno, na aula podemos empregar tanto mmm, videoxogos comerciais, ¿no? que es, como videoxogos que estén xa pensados para, para o ámbito educativo. Non só temos que que podemos empregar eh, xogos educativos. De calquera xogo podemos sacar <clears throat> unha aprendizaxe. Evidentemente, o que máis se está utilizando eh, e, e por iso xa non vos vou falar, simplemente vou nomear eh, Minecraft, E, e podemos facer un montón de cousas con, con Minecraft, igual que podemos facer un, un montón de cousas con Scratch, eh, crear os, os nosos propios videoxogos, pero como creo que eso xa é un, son uns ámbitos máis, bueno, que, que, mm, tan más al alcance de todos, eu eh, comentar otro tipo de, de ferramentas. Eh, pero bueno, antes quería empezar con algunos ejemplos de, cosas que se están haciendo, como eh, esta iniciativa de, de Víctor Arufa, profesor de la Universidad de La Coruña, que leva, eh, que fai un pouco a volta ao revés. Non? Entón, leva os videoxogos á aula, pero, pero non con, con a pantalla, senón que nas aulas de, de educación física o que fai é simular o Fortnite non? que tamén é unha forma de levar os videoxogos ás aulas. Non? Entón, convertir un videoxogo nun xogo de nun xogo de mesa, nun xogo de mundo real, ou neste caso, eh, bueno, pois nos, nos xogos que fan en, edu, en educación física, pois simulan as mecánicas de, de Fortnite. Na súa web tedes toda, toda a información e, e vídeos sobre, sobre o proxecto. E aquí temos, eh, bueno, supoño que, que de Angry Birds, non? Eh, evidentemente, con este xogo podemos aprender tiro parabólico. Non é un xogo pensado para, para educación, pero si sí, o poderíamos utilizar na aula para, para explicar como son as, as parábolas, non? por exemplo. Ou o xogo que temos arriba á esquerda, que se chama Monument Valley, pois tamén nos podería servir para eh, tratar temas de perspectiva. Porque, bueno, non sei se si vos lembrará os debuxos de Escher, Eh, pero es un poco lo que se trata, ¿no? De, mundos imposibles que tenemos que ir girando y dependiendo de la perspectiva que, vayamos viendo de ese escenario, pues podremos pasar de, de a por de que salimos a tal punto a lo que tenemos que llegar. Y también nos podemos utilizar como contraejemplo. ¿no? Por ejemplo o GTA de Grande Fauto, pois aquí eh, a imaxe que se da das mulleres é moi estereotipada. Entón, bueno, é un xoc que se pode utilizar como contraexemplo para falar eh, de temas de igualdade, eh, contra a violencia sexual, etc. Entón, bueno, incluso os xogos que eh, non molan, entre comillas, con moitas comillas, eh, podemos regalos para, para distintos tipos de aprendizaxe. Eh, aquí teño un exemplo tamén de eh, xogos e afeitos por profesores. E, e en este caso é unha aventura para aprender eh, francés que está feito por, pues eso, por, por un profesor, que agora non lembro o nome, pero que tedes en, eh, na súa web toda a información e que está feito con unha ferramenta da que, da que falaremos despois. Non? Entón, se non encontrades eh, algún xogo que satisfaga as vosas necesidades, non? pois podedes, mm, bueno, sen, non sei se facilmente, pero sen demasiado esforzo, eh, crear algún, e como dicía ao inicio, non é necesario saber programar. Outro exemplo, a, a viaxe de Alicia, que este foi feito para, para coñecer eh, a Coruña, e tamén está feito con eAdventure, que está esta plataforma que vos, que vos comentarei despois. ¿no? Ou, eh, en este caso, o, los 10 reinos del imperio matemático, pois feito por unha profesora de, de Vigo, eh, con una herramienta que se llama Fantasía para eh, bueno, pues tratar diferentes temáticas de matemáticas eh, a través de una historia de mitología, de reyes etc. Pues vemos ahí reino de las funciones, reino decimal, etc. entonces bueno, pues con toda una historia vamos, eh, que resolver diferentes actividades en cada uno de esos reinos. Como dicía, seguramente, eh, bueno, pois pues, xa, xa ese Scratch, eh, que é unha forma moi sinxela de facer videoxogos e de, e de aprender a programar. Eh, na páxina programamos, bueno, pois pues, podedes encontrar información, senón, para, para empezar, de forma, de forma moi sinxela, ou a versión educativa de, de Minecraft. Non? Pero, eh, Quería falarvos de outra forma de empezar cos videoxogos e de poder leválos á aula que non é digital. Non? E que, de feito, nos isto tamén utilizamos eh, no, no mestrado de videoxogos. Cando se deseña un xogo, eh, deseña, deseñamos un nivel, un escenario, unha pantalla... Eh, o que facemos son gráficos mm, simples, como o que estades vendo, non? Con, que simplemente marcamos como esa, esa zona de xogo, bueno, pues aí temos un cobertizo, temos unhas árbores, eh, cada un deses puntos son eh, que teñen letras son elementos interactuables, e o que vamos facendo é, con ese palito que é a personaxe, ir simulando cal vai ser o recorrido do xogador no xogo. Isto é o que se chama un paper blocking, é, é facer un, un primeiro deseño do videoxogo en papel, que despois, se así, levaremos a máquina para facer tanto a parte visual como a, parte de programación. Pero é moi recomendable eh, empezar a traballar en papel e simular o videoxogo en papel para ver se funciona, se é divertido, se nos leva demasiado tempo, demasiado pouco. ¿no? Y, y para esa parte de diseño, de como queremos que sexa o noso videoxogo pois axuda moito. E de, bueno, moitas veces tamén o gravamos en vídeo e despois bueno, o vemos e vamos facendo melloras. Entón, este podría ser un primeiro achegamento non, non digital e eh, unha ferramenta digital moi sinxela para a creación de narrativas interactivas é esta que se chama Twine. que está accesible de forma eh, gratuita en, esa web, en twinery.org. Esto que nos permite, como podemos ver en el gráfico, eh, crear eh, historias con múltiples, ramas y múltiples finais. Como los libros de Escolla tu propia aventura, pues hacer algo similar. Entonces, también sería una forma de crear historias interactivas moi sinxela e moi aplicable a, bueno, mm, a todo o que queirades, non? Eh, aí o límite pois a, a imaginación de cada un. Entón, creo que é unha ferramenta que se pode empregar mm, de forma moi, moi fácil para nas, nas aulas. Ou Bitsy. Eh, con Bitsy podense facer eh, xogos eh, de mm, estética pixel art como ese que estamos vendo, que, que é un exemplo de un xogo que participou nunha game jam da, da Fundación Carlos Casares, e con Bitsy podemos facer eh, pequenos xogos de exploración eh, conversacionais. Si, si coñecedes as, as aventuras gráficas, tipo mm, de Secret of Monkey Island ou as de Indiana Jones, bueno, pues sería algo parecido con, con, con, esta estética pixel, donde podemos mover unha personaxe por un escenario que pode interactuar con outras personaxes, um, con diálogos, eh, podemos coller elementos, por exemplo, unha chave para abrir unha porta, etc. E poderemos pasar por distintos tipos de escenarios. E non temos que saber programar. Aquí sí que vou intentar ir eh, a web a ver si a, a ver si a ¿vale? Eh, para mostraros un poco cómo, cómo es. De momento no lo estás, no viendo, ¿verdad? No, todavía te esa presentación. Vale. Eh, pues entonces, es mejor que peches, sí, eh, que abras un navegador. pecho y ahora comparto. Vale, ahora sí. Sí. Si obedes ¿no? Vale. Pues esto es Bitsy mm Y aquí lo que podemos hacer. eh, si funciona, Ah, con los gatos, vale. Bueno, pois pues este, este o, o interface. Entón, este sería o, escenario básico onde temos unha, un avatar que que este e que podemos modificar como, como que iramos, ¿no? Eh, e, y cambiar de cor, ya vedes que, que sinxelo es, simplemente con arrastrar aquí. E, e eh, bueno, pues tamén temos un, un sprite, que serían os elementos, que podemos ir debuxando. Y aquí lle podemos un texto, ¿no? Entonces, si eh, lle digo, hola, eh, o probamos, bueno, nos faltou poñer o título do xogo, eh, inmediatamente a personaxe se pode mover e en canto me achego o gato, me di que foi o que, o que lle colocamos aí. ¿no? Entón, eh, aquí temos os diálogos, despois podemos ter ítems, cousas que poderemos recoller, ¿no? e que se agora pulso se coloca ese elemento que como unha, unha taza de té eh, no escenario, e eh, podemos indicar pois, tal vai ser o texto que, cando colla que me, que me vai dicir, ou podo crear outras personaxes coas que falar. E despois isto o podemos complicar un pouquiño, non? Si lle engadimos aquí eh, mm, outras indicacións segundo que vayamos facendo. Non? Entón, eh, pois si saímos mm, Acciones pues variables. Bueno, pues, por ejemplo puedo dedicarme a recoger tazas y que conte cuántas tazas voy cogiendo. O podemos hacer que, en cuanto colla taza, eh, pues, se abra aquí una puerta y eso me permita pasar a, otro escenario. Mm. Pero simplemente con estos botones vamos engadiendo eliminan, eh, engadindo a estas personajes que temos aquí debuxadas. E podemos enlazar, bueno, aquí só temos un escenario, pero dándolle a máis engadiría outro que podo personalizar, etc. Entón, bueno, creo que incluso eh, ten unha opción para eh, poñer o interface en, en español. Se, quizáis por aquí. Bueno, ahora no encontro, pero creo lembrar que tiña, que tiña tamén esa, esa opción. Entón, é eh, moi, moi sinxelo, mm, tamén vades, podedes encontrar aquí eh, información, un tutorial sobre, bueno, sobre o funcionamento da aplicación, xogos feitos con Bitsy que vos poden servir de, de inspiración, eh, etc. E ademais na página de Itch, eh, eh, está itch.io. Aquí encontraredes eh, moitos xogos tamén feitos con, con Bitsy. Vale. E vou volver á presentación. Ben, e a outra ferramenta da que vos quería falar era esta é Adventure, que, que eh, está desenvolvida por a Universidade de Complutense de Madrid e eh, se pode descargar tamén de, bueno, Bitsy Online, esta se pode descargar de forma gratuita para, para empregala na aula e eh, con isto faremos tamén mm, aventuras gráficas. Eh, entón, aventuras onde podemos ir movéndonos por escenarios falando con personaxes eh, que poden ser en primeira persoa ou en terceira persoa. En terceira persoa quere dicir que estamos vendo a avatar na pantalla, non? A, a personaxe que somos nós, e en primeira persoa eh, que non a vemos, non? Que, que é como eh, a propia vista do xogador o que, o que vemos. E, e con esta aplicación tamén podemos crear de forma sinxela e sen programar videoxogos como aqueles exemplos que vos, que vos mostrei antes, con, bueno, con, con esta interface que, que vedes aquí, e o que vamos facendo é ir montando cada escena, non? como se fose un pouco como se fose un teatro, eh, montásemos o escenario, despois colocamos as personaxes e indicamos que o que ten que dicir cada personaxe. Entón, eh, en este caso, os creadores somos a vez guionistas eh, e directores, Bien, montando este, este mundo, estas aventuras gráficas. Podemos, por suposto, importar imaxes que teñamos nos, eh, podemos utilizar tamén fotografías de mundo real, por exemplo, se si queremos, pois, como no exemplo da Coruña, facer un recorrido por unha localización e podemos subir eh, fotografías. E ademais, Mm, bueno, tamén podemos poñer preguntas, se si queremos, que, que, que o alumnado ten que responder, e eh, podemos mm, incluir eh, e introducir rúbricas ¿no? para, para avaliar eh, o seu desempeño nesas tarefas que, que lle poñamos no xogo. Igual que no caso de antes, na, na página web tamén tedes un, un, tutorial de cómo funciona. Además, también hicieron tutoriales en vídeo. Bueno, tedes moitísima información. Eh, eu animo a que, a que provedes porque, porque tamén é bastante sinxelo eh, facer os, os videojuegos con esta ferramenta eh, e quedan cousas moi, moi interesantes. De feito, un, aquel de, de Alicia foi feito polo, en conxunto polo profesorado e polo alumnado do IES Ponte dos Brozos de, de Arteixo eh, e, e, bueno, que les quedou unha cousa, unha cousa moi chula. Eh, tamén encontraredes moitos máis exemplos, etcétera. E eh, para rematar, quería comentarvos un, ou, recomendarvos un par de, de libros relacionados cos, cos videoxogos eh, como materiais educativos este de, de Verónica Marín Díaz que, que coordina esta edición e este outro de eh, Pilar Racasa sobre aprender en mundos eh, reales e virtuales. ¿no? Entón, se, se vos interesa o tema para que bueno, podades entrar no mundo dos videoxogos dende, dende esta perspectiva educativa. Eh, Perdón, eh, poderías poñer o anterior libro, Luz? Sí. Gracias. Sí, sí. Vale. Vale, so, so vos en dos para, para tamén para non abrumar, vale, para, para empezar. Eh, e, e aquí tedes eh, as referencias que xa foron saindo dos, eh, dos distintos, das distintas ferramentas. E, e entón, agora, eh, Quería que me dijeras si, si tedes mm, dúbidas, preguntas sobre algo en concreto ou si eh, queredes que, por exemplo, vos explique un pouco máis sobre o funcionamento de Bitsy e fagamos alguna proba, etcétera. non sei, eu diría que seguiras cos videoxogos e se hai algunha pregunta, eu estou aquí co pan de detrás, sabes? si ves o que es así moita cousa, vou sacando alguna y e así, mientras tanto, te vas adiantando porque pienso que aparte esa de facer así un pequeno videoxogo es súper importante. Vale, genial. Pues vale, entonces eh, vamos a ir a Vinci, pero comentaros que me olvidaba de este, que... Mm, que creo que xa vos dixen que é descargable, ¿no? que, que é descargable, e gratuito, está disponible para todos os sistemas operativos, ¿no? de Windows, Mac e Linux, e despois tamén se pode facer Eh, bueno, isto crea un, un executable que non necesita nada, ¿no? eh, mm, e tamén o podemos facer para que se execute en web, ¿no? entón que, que poderíamos colgalo eh, nunha web para que funcione. Pero vale, entonces vamos a llegar con, con Bitsy, que es bastante, bastante divertido. Y tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Un segundo. Vale. Entón, eh, vamos a facelo, bueno, ampliar, así, vale. Vamos a facelo ben desde o principio e vamos a poner a isto un título. O noso primeiro videoxogo. Eh, bueno, que podemos aquí poñer de diferentes cores ou, non, casi mellor, me vai gustar máis poñerlle un arcoíris. E eh, poderíamos insertar tamén eh, un elemento, non? un avatar, bueno, pois o avatar ou, o gato, que agora son as cousas que temos. Non? Bueno, pois vamos a poñer o gato por aí. E, eh, si queredes, isto así o podemos facer simplemente cos botóns, pero tamén temos aquí unha opción de mostrar código ¿no? que bueno, ahora nada porque o título, para que si, si bueno, después queremos toquetear aí o, o código tamén podemos. Entón, decía, temos un avatar, temos os, os mosaicos estos que, que rodean o escenario e en calquera caso eh, podemos o avatar é, é único porque só podemos ter unha persona así, podemos eh, facer e modificar de, eh, non? Por exemplo, pois vamos a, a de, non sei, unha man para arriba e, e así modificar un pouco. Despois do resto, si poderemos ter máis, non? Como sprites temos o gato, pero poderíamos pues, ter máis, máis elementos interactuables, e igual que esta taza de té, e, e podemos crear outra, outra cousa. Doulle aquí ao máis, y bueno, voy, a voy a intentar crear algo parecido a esa taza, pero cara a otro lado. Eh, porque de bastante mal. Bueno, algo así. Entonces, este llamase ítem 2 y ahora se pulso aquí, nos aparece o ítem siempre que estamos, que estamos viendo Y le podemos poner eso, un texto que nos diga algo, pues por ejemplo, eh, Entón, en calquera momento, le damos a play e temos aí o noso primeiro videoxogo, pulsando coa flecha para baixo, eh, comezamos tal como estaban as cosas colocadas e ao chegarnos, a interaccionar con algún elemento nos, nos da información, aí non o cambiamos, pois estaba o texto que tiñamos antes en inglés. Os que son ítems son coleccionables, o sea, recollémolos, e os que son sprites, eh, non. Esas, esas serían a, a diferencia entre un elemento e outro. Entón, como con unha habitación soa, pois non, non facemos nada, o que podo facer é aquí a, a estos elementos, eh, vale, vou no quitar, estos elementos tamén podemos indicar se si son parede ou non son parede, ¿no? en este caso eh, son, están marcados que estos son parede, entón aí non podemos sair, por lo tanto vou abrir unha, unha porta por aí, voy a crear otra habitación. Vale, aquí tenemos otra habitación donde, bueno, pues puedo, Vamos a entrar por aquí. Podemos hacer así... Como este van a funcionar como paredes, pues por ejemplo puedo hacer una habitación eh, de ese estilo. Y. nesta habitación pois mm, podo colocar outra personaxe que debuxaremos por aquí. Eh, está quedando algo bastante raro. Bueno, da igual. Eh, vamos a supoñer que isto é unha personaxe e que podemos colocar aí e eh, que nos pode mm, dicir algo, ¿no? un, un diálogo. Pero poderíamos engadir máis diálogo. Entón, agora aquí cada vez que damos a máis, diálogo, máis diálogo, Entonces, ahora, eh, bueno, creo que no yo puse una saída. No, claro, nos faltó indicar las eh, em, as entradas sé sé por porque ahora no está activo. ahora. Ah, porque no lo paré. Vale. Eh, aquí están, en saídas e finais. Entón, aquí podemos marcar que a saída Ajá. a estar ahí arriba. Vale, creo que ya podemos mover así. Esa ya salida Y esa ya salida. Entonces, ahora sí, vamos a volver a habitación, vale, a habitación 1 no la queremos. Hacemos a de sea, sairemos por aquí e iremos a habitación 2 por aquí. Entonces, ahora sí ya deberíamos poder movernos entre habitaciones. Vale? Eh, iba a pasar de sin darme cuenta en una habitación 2, este, este sprite es eh, que quiero poner ahí. Vale. Ben, entón, como vedes, agora temos máis dun diálogo. Non? Nos di, hola, pensei que puxera máis diálogos. pues no nos debe guardar Vale, era... Vale, Ahí. sí, No llegué a engadir, Entonces no me aparecía, No nos guardara. Ahora tenemos sola, qué tal? Y después también podemos engadir eh, bueno, cambiar, umas, cambiar variables, incrementar variables, como por exemplo se decía, se si collemos as tazas, que vai dicindo, pois tes unha taza ou tes dúas tazas, etc. Eh, ou, por exemplo, condicionais, non? que son moi utilizados de se teño unha chave podo abrir unha porta non? ou eh, podo darlle algo a alguén pues estos serían condicionais y aquí, por ejemplo que nos trae por defecto eh, que si tenemos una taza de té, entonces bueno, pues, en tomo diálogo puede ser, pues, eh, queres un té? y si vamos a... Neste caso, nos mostrará este diálogo. Vamos a probarlo. Vale, en principio nos di que encontramos unha taza de té ese era bébeme. Ahí no tenemos más tazas de té, vale. No nos nos a aparecer. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra. aquí. Ay, que esto me sobra. Vale. tenemos ahí una indicación de de un, que no sé de dónde salió Y Vale, ahora ya vamos a poner, por ejemplo, también, vamos a a lo gato, Vale. Está desven la pantalla, ¿verdad? Porque a mí se me va yo ¿sí? Porque a mí se me fue el o mm, control. Mm, ahora sí. Vale. ahora no non está funcionando. Por que? Que se me quedou como frito. Sí, non sei, tes que dar algunha instrucción máis para que para que os no, sí, Antes probámoslo mm, varias veces y esto ya te quedara a flecha para abajo. Eh... Bueno, vamos a quitar esto, pero que esto no, debería ser porque no tiene nada que ver con inicio show. No, no, que no era eso. No, es que ahora no... No vais. Bueno, vale, eh, pues entonces mm, unha indicación eh, básica de programadores. Vamos a recargar. E o, bon que ten esta página é que cando estás facendo un xogo, aínda que saias, eh, volves e queda chegardado todo como tiñas. De feito, se si queres facer outro distinto, eh, bueno, podes decirlle a comenzar un de cero, non? Eh, eh, eh, e despois unha cousa que podemos facer tamén é guardar o xogo. Non? Podemos descargalo eh, e guardalo. Entón, así, bueno, pues, nos lo levamos e despois xa podemos empezar outro desde, desde cero. Pero bueno, aquí podríamos mm, borrarlo todo. E por aquí, en este lado, tamén temos unhas tools e estos son os menús que estamos vendo, non? estas xaneliñas que temos por aquí. Eh, e aquí temos o de New Game, se, que, se quisésemos volver a empezar. Vale. Eh, que tal? Como vedes? Faciliño, non? Sí, si queredes eh, abrir o micro e facer preguntas por si que quedaches atascados, eu quedei atascada aí atrás, <laughs> querendo facer unha virguería saíme fatal. entonces si queredes preguntar, abride o micro e, e falades a colo. Ah, agora, vale. Agora volveu a funcionar, sí. Bueno, pues, entón, eh, como penso que non hai preguntas, vou intentar facer o que, o que quería facer, que era poñer esa condición para que polo menos vexades iso. E, e entón estábamos nun ítem, estábamos nunha taza, eh, no, pero isto non me gusta, quiero que eh, si cogemos una taza de té que conte, bueno, que conte un, ¿no? Que conte que tenemos una taza de té Y entonces, cuando falamos cogato gato, se temos unha taza de té que nos diga outra cousa diferente. Non? Entón, isto estaba aquí, en branching list. Entón, aquí xa nos di si a taza é un, entón, eh, tomamos un té. E se non, pois que nos diga paseamos Vale, y vamos a probar a ver si esto nos funciona. Vale, entonces, cojo una taza de té y ahora voy al arcogato y me di, hola, ¿qué tal? ¿Paseamos? Vale, entonces fui polo ELS. Vamos a coger otra taza de té. nos está diciendo paseamos. Bueno, funciona, no como quería, pero, eh, pero está funcionando. entonces em, como ves es simplemente en estas opciones de menú. Aquí tamén podemos decir, bueno, pois se si queremos sair, pois a saída sería mover o xogador á pantalla de inicio outra vez, ¿no? ou lle poñemos a donde queremos eh, que saia. Si facemos unha porta aquí no medio, podemos decir, bueno, pois se chegas hasta aquí, que aparezas noutra pantalla noutro sitio, ¿no? por exemplo. Máis opcións. Eh, Bueno, incrementar o de incrementar e poñer unha variable con un valor. Ou facer unha lista de, de, de instruccións, non? de secuencias, de, de texto, pois para que primeiro nos diga unha cousa e despois outra. E, e xa non hai moito máis. Despois xa é, Eh, cuestión de combinar todo isto, ¿no? de, de combinar todo o que temos para crear un xogo. Vou vos mostrar un que xa está feito. Eh, creo que tiña por aquí. Vale. Vale, entón, Aquí somos esa boliña blanca. Que bueno, va a ir interaccionando, en teoría con su familia, en esa mesa de comedor. Eh, podéis ir por aquí. Y ahí tenemos un, un montón de camiños onde teremos que buscar a saída. Non? Este xogo chamase eh, Perdida, en que tamén formou parte dunha, dunha game jam. Bueno, íbamos explorando diferentes escenarios e xuro que hai máis xente con que podemos falar. Y que ahora no encuentro. Vale, estupendo. Bueno. A ver, ¿dónde está? Vale, para que veáis ahora las tripas, ¿no? entonces esta es la primera pantalla, aquí tenemos a salida a segunda, donde tenemos a entrada y las diferentes salidas Vale, y aquí era donde teníamos em, otras personajes las que podemos interaccionar. Entonces, si vamos viendo aquí los sprites, ah, bueno, claro, esto no me lo conté. podemos hacer animaciones em, simplemente con dos frames movemos a personaje y se crean estas pequeñas, estas pequeñas animaciones Vale, podemos coger por ejemplo algún que no esté animado. Este también está, este también Bueno, pues hacemos un nuevo no entonces eh, hacer una una ¿vale? Vamos a suponer que algo así. Y entonces, este sería frame Vamos a frame 2 y, por ejemplo, cambio asmans más, pues sería asmans más para baixo Y ves que nos falla animación, como que está moviendo asmans arriba de abajo. Y entonces, si colocamos ahora este elemento ahí, pues ya tengo automáticamente esa animación colocada. Bueno, a verdade é que neste mundo dos videoxogos sempre hai que traballar moitísimo, eh? porque parece que non, pero <laughs> claro, para, a ver... para facer todo isto que tes aí, eh, sí. can, canto tempo tes que investir? A ver, dinos. Bueno, eu creo que o primeiro e... o primeiro é saber o que queres facer, non? Mm. Como, como en todo. Entón, eh, o meu consello agora de facer un videoxogo eh, non poñernos xa diante do programa, porque si sí está moi ben poñernos diante do programa a probar, o sea, eso sí, por suposto, non para, para aprender, pero despois unha vez que queremos facer algo, bueno, pensar, eh, cantos escenarios necesito, cantas personaxes necesito, cantos elementos interactuales necesito, como os vou deseñar, se si van a ter animación, se non, e donde están as entradas e saídas, as interaccións, e unha vez que temos todo iso claro, e que a miña recomendación tamén é primeiro pintar en papel, despois vir aquí con todo iso claro, porque así non teremos que repetir, non? Porque ao final no que perdemos tempo é, ai, isto así aquí non, mellor noutro sitio, ou esta interacción non me gusta, lle poñer esta outra, non? Entón, se vimos xa o programa coas ideas claras, nos levará menos tempo. Pero, pero sí, lleva tiempo porque son cosas muy sinceras, pero bueno, hay que ir, ¿no? Píxel por píxel colocando, em, haciendo las animaciones y después, bueno, pues colocando texto, etcétera. Si queremos hacer un show que sea, bueno, que tenga seis o siete pantallas, pues mm, bueno, nos puede llevar un par de orillas, ¿no? Pois a, a verdade é que sí, porque eu estaba facendo así un pouco de animación e a verdade é que xa é eso, máis logo pensar os persoaxes e máis xa leva, xa leva o seu tempo. Claro, despois tamén depende da, da habilidade que teña cada un para, para debuxar así con, con formas tan tan simples e, e, e tan básicas. Eu para eso son, son totalmente <laughs> nula. Pois non sei se hai algunha pregunta, tedes algunha dificultade con estes primeiros inicios? Ola, eu, sí. eh, mira, unha pregunta que che quería facer. Eu son profe de francés e interesoume moito o xogo que presentaxe este Las aventuras de Piratón e metínme e é con flash e non funciona. Entón supoño que estará, bueno, pasará en moitos xogos por lo tema do flash que agora xa non funciona e non sei se alternativas sí, ou cal é a eh, alternativa. Eu creo que nese caso ten unha versión que que está feita noutro formato metíme en la página y o que atopei era todo, o sea, no me deixaba, era todo con flash y e no podía activarlo. A ver, déixame, Volver a, a página estaba... Claro, que ahora flash ni... Tens que ter un ordenador moi bello, non? Moi, moi bello para que, para que funcione. E que, e que o navegador non este actualizado, porque senón... Eh, porque eu creo que encontrar en algún sitio eh, unha versión de... Mira, ves? Eh, está feita con e-adventure. Ah, vale, é que me quedei na de arriba, fun pola de arriba e pola de arriba non funcionaba. Pues sí, em, si no en esta, en, otro sitio hay un... Ah, mira, descarga aquí, vale? Y te un Excel. Sí, sí, que, eh, que y no lembro, lembro velo. Mira, aquí, aquí o vale? Vale. vale, gracias. Nada, Pues me parece que había por ahí otra pregunta, no sé si era Yo quería preguntar si... Ah, sí. pregunta, sí. Yo quería preguntar si hay algún tutorial de Bitsy, porque me pareció súper interesante para primaria, para los sí, de primaria, de sexto, que ya dominan un montón o Scratch y e así, Y bueno, yo tengo unos alumnos que seguro que esto... Ah, genial. pues, se facedes cosas cosas. Las enviadas, más, por favor. Eh, aquí en Tools eh, en About, bueno, que xa teñemos aquí aberto, mira, un, eh, aquí, tutorial. Vale, eh, está en inglés, pero vamos, eh, un tutorial paso a paso, Pero Super. onde lle deches? Xusto na páxina de Bixi? Sí, na sí. páxina de Bixi. Ah, sí, todo lo vendo, todo lo vendo, sí. Dentro da sección About, pois vale. tes aí un, un tutorial. E despois, outra pregunta. Eh, si ti faz un xogo destos, eh, como se pode meter na plataforma Moodle? <clears throat> Pódese. Vale. Eh, Ti cando... En beber ou algo así. Ti o, o descargas, ¿no? uh -huh. eh, e cando descargas, eu creo que é un HTML. Espera, díxame ah, vale, vale. comprobar. Pero, pero creo, creo lembrar que era un, era un HTML. Despois, na, na página de Itch, que vos mostrei antes, que, un, pues como un contenedor de, de videojuegos, ahí también se puede subir. Mm, si no podés a por lo menos ahí os podéis subir de forma gratuita. ya ya. Muy bien, Nada. Eh, hola, Luz. Mira, falarme de Educaplay, pero no me lebro bromeen Será, será, libre, se... Creo que eh, eh, se podían facer eh, mapas interactivos, incrustando eh, incrustando diálogos, pero a verdade que non, non sei se tú a coñeces. Os de Educaplay, sí. Son eh, son gratuitos, o que pasa que te poñen, o sea, coa versión gratuita, te poñen como unha marca de auga, non te poñen o ah. seu logo. Ah. Pero, vamos, se non vos importa, non, non pasa nada. E se non, bueno, pois teñen unha opción de pago onde se o descargas, o adaptas ti como queres e xa non ten ninguna marca de nada. Pero si teñen versión gratuita, sí. Vale, gracias. O sea, que Educaplay é como con plantillas, non? Eh, son son actividades a predis, pre, pre, uh, que non me sae, prediseñadas, prediseñadas. Sí, sí. Entonces nada máis que cambias os datos Penso que no... tes, sí. eh, un montón de, de xogos diferentes, pois non sei, creo, creo que ata había o, o típico o rosco de, das palabras, non? Do, do xogo da televisión ou, eh, bueno, diferentes xogos así de, de preguntas, respostas, etcétera, uh -huh. e, e que podes personalizar. Mm. Vale, vale. Despois tamén existen de ese tipo eh, outro que se chama H5P, que son plantillas onde hai tamén interactivos e, e pequenos xogos e que eso enlaza moi ben con Moodle. Eh, bueno, eso ves na, na plantilla de Moodle, ben. Sí, nos usámoslos no centro. Sí. Claro, sí. e que moitas veces o Moodle xa o incorpora. Hai versións de Moodle que xa incorporan o H5P e, e bueno, e ten algunhas cousas que tamén están moi moi interesantes, non? Máis interactivo que xogo, pero bueno, que, que, que tamén eu non sei, aproveitade que tedes aquí unha experta <laughs> en videoxogos para, para facerlle algunha preguntiña. Pois segunda pregunta, eh, hai algo así feito, xa, se non xa miraremos, en relación ao, co tema do comedor, de, co tema de, de compartir, bueno, de, o mínimo, ¿no? De, verdade é que temos algúns problemas últimamente co tema de, dos decibelios, pero non só coa contaminación acústica. Bueno, isto é, eh, entendo que un, é unha constante en moitos centros educativos. Vale. Eso, que, que non é só para eso, senón para... Temos programas para coller así, a coller... O sea, eh, eh, e estamos no traballo en tutorías. Non sei se hai algo así en relacionado co tema de... de para noso comedor é unha aula máis, é a máis grande, pero é unha ah, aula, é unha clase máis. Pois mira, eh, agora mesmo non lembro ningún, pero seguro que hai, porque para, para os máis pequenos hai para un montón de, de cousas. Entón, me extraña que non haxa, que non haxa deses porque eu lembros de, eh, por exemplo, lembro un que era de, de como facer ben un sándwich. O sea, que era un xogo de facer sándwich, de poño sí, pan, poño cousas e, e tamén intentar que fosen, bueno, saludables ou a ver como mesturabas, non? Eh, entón, como, como hai mm, de esos, hai un montón de, de minixogos pequenos parece máis raro que non, que non haxa algo de comedor. Eh, o que sí coñezo, coñezo eh, é un que claro, que pasa que ahora mesmo non lembro se está en flash ou non, eh, sobre contaminación acústica, que eh, como tamén o comentaches, que a Asociación Española contra a Contaminación Acústica ou algo así. O sea, hai unha asociación española de, mm, de eso, Vale, é o que atopei en, en este sentido é todo de eh, Cataluña e País Vasco, pero non atopei vídeos a tampouco fun por eles. Eh, son no, todos pois pues... vídeos, eh, pero bueno, xa... Sí, sí, sí, sí, esto, vamos, é que fixémoslo nós, <laughs> entón, eh, ah, hai no seguro. Eh, eh, e ademais trataba eh, tiña varios escenarios porque era a casa, pero había un escenario específico que era o colexio era o patio, a aula, eh, e, e, sí, e era sobre contaminación acústica. Se non despois eh, busco a referencia e paso yo a, a Conchi para que para que vola remita, vale? Porque tamén buscarei así algunha cousa de, de comedor a ver si a ver se encontro. Sí, ou si queres engadir na mesma presentación antes de enviala, sabes? Vale. Se si sí, queres poñer algún exemplo así que ti besas que pode ser aproveitable para eles ou ao final, en plan resumo tamén estaría estaría ben. Moi ben, pois sí, sí. E, e nada, en na presentación tamén elevaré de o meu o meu contacto, o meu mail e o meu Twitter, por si, bueno, en calquera momento mm, tedes dúbida de algo, ainda que non sexa agora, pois cando os poñades con Bitsy ou, ou con calquera outra ferramenta para que nada, sen, sen problema podades escribir ou contactar. Pois temos uns minutiños para un par de preguntas que se si queredes así directamente abrindo micro. Algúnha curiosidade, algunha dúbida? si no me pregunto que siempre tengo preguntas, es que soy muy preguntona. <laughs> Luz, no sé si conocerás esta plataforma de Microsoft que se llama eh, Makeout Arcade. Lo conoces? Te lo dejo en el foro. Eh, pero aún no he tenido tiempo tiempo de ponerme a trastear por ahí. ¿eh? porque no tengo mala pinta, No tengo mala pinta y tengo muchísimas plantillas afeitas, eh, pienso que también puede ser una buena forma de, empezar a hacer un vídeo sobo de seito así Selo. entonces por eso te preguntaba si, sabías, si habías controlado, porque también emprega así una lenguaje de programación y tal. Eh, sí, emplea una cosa, pues, bueno, parecida a a Scratch, se non é, sí, sí. Se non é Scratch, é, é moi parecido, non? Entón, esta linguaxe visual sempre sempre é sinxela, eh, pero, pero que, o que vos dicía, ainda non tiven tempo de, de poñerme a, a probala. Hmm. Pues xa nos eh, dirás, xa nos dirás, porque sí, sí. realmente, claro, como vende Microsoft, pois o mellor ten algunha limitación ou ves a ti algunha dificultade, pero bueno, así a primeira vista... Eh, A limitación posiblemente será que os xogos teñan que estar aquí, non sei se che vai permitir eh, leválos a outro sitio ou descargarlos. Ah. Xa digo, non o sei, eh, que aínda non que aínda non, non me metín no, no tema. Pero, pero bueno, agora hai moitas e despois Por exemplo, para un poquinho máis avanzada, pois tamén está a RPG Maker. Ah, sí. Eh, o cocos, bueno, hay, hay un, montón de, de, que nos permiten hacer videojuegos de forma, de forma sincera Claro, quisimos traer eh, Bitsy porque como a mí me gustan muchas aventuras de texto y me parecía muy sincera ¿no? y que se puede aplicar a, a tipo de, de ¿no? Eh, e incluso para, eso, para los más pequeños como para los mayores y así, eh, eh, me parece muy accesible. E, e despois, pois xa vos digo, a de E-Adventure, que aí xa se poden facer cousas moito máis elaboradas e máis e máis chulas, o que pasa que, bueno, eso xa necesitaría casi que un, un tutorial específico sí. ¿no? para, para esa. Entón, bueno, pois, pues, eh, dou vosa referencia e, e, e a que te interese. O que si tedes aí son moitos vídeos, moita máis documentación, eh, e incluso tamén se podes escribir a eles e, se hai algunha dúbida ou, ou algún problema co programa. Si, sí, algo se... Ai, perdón, nada, si, sí, adiante. Iba a preguntar a de Twain esta das narrativas, iterativas, si é ah. complexo. Nada, mira, mi, mirámolo, mm. mirámolo agora, Porque esa tamén é super fácil. Tamén me gusta o dos textos, como, como a ti. Sí, a mí me gusta. Sí. sí para que lean <laughs> algo. Eh, bueno, aquí sabedes que podedes descargalo para Windows, Mac ou Linux ou usalo online que o que, eh, o que vamos facer agora. ¿no? Eh, entón, quero crear unha nova historia. A ver, que debo de, debo de ter aquí debaixo. baixo. Vale, entonces ponemos un título de historia. Y, a partir de aquí em, vamos añadiendo cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues no sé, capítulo... U. Ah, y podemos, bueno, pues sé, una vez. Eh, aquí podemos, bueno, escogemos un capítulo, pero quiero engañar más Vale, entón vamos a opción 1. Que eu uso a versión eh, descargada de Mac e é un pouco distinto de esta. non ten a mesma non ten a mesma interface. esto, esto que estamos viendo aquí para mí es nuevo. Porque nada, nada más simplemente te sale aquí un mais y, y, y o enlace cuando querés eh, poner diferentes opciones. Y aquí link. Ah, vale. Vale, aquí estamos executando. Ah, bueno, facemos mm, unha cousa, vou importar un que teño por aquí e así xa, xa vemos máis fácil. Vale. Eh, isto foi un, un exercicio dos, dos meus alumnos de, de crear historias interactivas. Entón, esta xa é a historia, non? aquí comezamos e aquí só temos unha opción, non? só podemos volver. Pero, agora temos outro texto e aquí xa temos dúas opcións de escolla. Non? Ou leer a carta ou non leer a carta. Entón, se vamos a leer a carta, Pues iremos por, una línea de, la historia. ¿no? Entonces, podemos investigar o pasar de tema. Bueno, vamos a investigar Y, bueno, pues así nos va elevando, ¿no? Vamos, vamos creándonos la historia. Y entonces, ¿esto cómo es? Bueno, pues... Eh, Estoy así, Entonces, vemos que tenemos... catro finais distintos que empezamos desde aquí e vemos toda a ramificación da árbore. Entón, vou dar a, a editar. Sí. Vale. Entón, pois, es, temos aquí o, o texto, pero este, este non é o, non é o inicio. Ah, ese debía de ser donde estábamos. No, diría que este o inicio. Este o inicio, claro. Eh, entón, este o inicio, tiñamos o texto inicial, e aquí vedes que está entre, entre corchetes o que aparece como, como opción. E despois teríamos o seguinte, e aquí xa lleramos dúas opcións de, de escolla. Y, y, así seguimos, simplemente escribiendo texto, eh, colocando aí as, as opcións seguintes. Si, se iba, agora quero engadir outra máis, pois simplemente con eh, poñerlle esos dous corchetes, investiga, pasa el tema, eh, no sé, eh, tema la carta. Y por lo tanto daríamos una nueva opción, aunque ahora ya teríamos que dar... Eh, bueno, no era ese, era este. Entonces, ahora aquí tenemos opción tema la carta, eh, volveríamos a, a escribir más texto e a partir de aí seguiríamos coas desenvolvendo esa rama. Entón, tamén podemos facer enlaces eh, a outras páxinas que xa estén eh, que xa están creadas, ¿no? Eh, poñéndolle un nome ou tamén eh, que sería, bueno, pues desde aquí quero ir a esta, se sei como se chama esta, xa fago ese, ese enlace. Ou se si o usuario non selecciona nada, Pois decir que después de un tempo que, que vaya eh, con esta transición, que vaya y, y le decimos a dónde, ¿no? Si, si non pulsamos en ningún sitio para que non se quede aí parado, por exemplo. Pero vamos, o funcionamento básico se ve que é moi, moi simple, simplemente escribir e cando podemos, queremos poner eh, unha opción para pinchar, ponerlo mm, entre corchetes. versión, de, una versión descargada un poco diferente ese, ese interface, pero, pero el funcionamiento es, lo mismo. Pues casi estamos en tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación así rápido, rápido, rápido. La verdad es que esta es fantástica para hacer eh, con eso me dio en, sabes, en temas así de lectura, investigación, ¿vale? Ah. eu eh, veso yo moitísimo, moitísimo potencial eh, esta, esta ferramenta. Sí, porque incluso despois eh, se lle poderían engadir imaxes, ¿no? O sea, se, si, si xa despois modificas o arquivo e, e bueno, e lle engades algunha imaxe, pois eh, ou incluso que despois xa se poñan a, eso, a, a crear un videoxogo a partir desa historia interactiva. ¿no? Sí, sí, eso sería señal. Pois eh, non sei, estamos xa en tempo, a idea é ter, rematar un pouquiño antes para non, non, non ter así toda a tarde. E eh, se non hai así máis preguntas, ou se tedes preguntas, tedes aí o correo de, de luz que, que vos atenderá. Eh, lembrade que a, sesiente, a seguinte sesión eh, vai a ser o mércores, que non é un Mércores, é o mércores, que estará con nos unha compañeira docente para falar de outro tema apaisoante. Eh, nada máis agradecervos este ratito que pasamos xuntos a todos vos e a Luz por tanta inspiración e tantas ideas. Temos que facer aí un recopilatorio porque deixáchenos moitas moitas portas abertas. Eh, nada máis, que pasedes un, unha boa finde e vémonos a semana que ven entonces. Unha aperta para todos. Boa tarde. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.